ini hasilnya ada ukirannya kulit ya kulit asli bilahnya coba dibuka kak Subhanallah ini mantap banget nah luar biasa ini tulisan Asmaul Husna ya Puan lengkap 99 nama-nama Allah